نعم أرأيت الذي يكذب بالدين نعم فذلك الذي يدعو اليتيم نعم ولا يحط على طعام المسكين نعم فويل للمصلين نعم. الذين مع صلاتهم ساهون نعم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون suratul ma'un ita ce sura ta ɗari da bakwai bayan bismillah mai girma da haka ce a ra'ayi tallazi yi kazzibu bide ka ba da labarin wannan bawa wanda ke karyata ranar sakamako to dangane da kai kawo a matsala akan wannan ayar waɗansu malaman tafsiri sun ce shi ne asibin waye waɗansu suka ce abu jahil ala ayi hali in ma dai wane ne daga cikinsu kowane dai karara ya kare ta tashi alƙyama kenan saɓani ne wanda yake karɓaɓɓe daga cikinsu wannan babu wanda bai kare ta ba ranar sakamakon ba za da ya ce shi ne wannan ya daure ta da yake in ije baraya idan ya zama dukiyar baraya bai bata ba ta daɗi yana cinyewa yadda fawo bi unfin washiddatin yakan cinye ta da ƙarfi wannan duk wanda ya ci dukiyar maraya ba wai sai ya ci da ƙarfi ba in ma da dabara ce ka ci hukuncin daidai ne domin faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce innan lazina ya kulu na amuwa da ta ma zulman inna ma ya kulu na fi bukunin nara wasu ya kulu nuna sa'ira in ma da dubara ka cinye in ma da karfin ka cinye duk ɗaya ne makawo da ɗaya wala ya hudu kuma bugu da kare bayya fadaitarwa ala ba'amul miskin bisa a ciyar miskinai miskini wanda ba shi da abin da ya mallaka amma na shekara guda ana ce mai miskini mutumin da in ya zauna a gida tsawon shekara biyu hutu ba abin da ya mallaka to zai kare ka ga nan kuma idan aka ware kirga mu muskinan to ina ga za a yi ka tarbi ana abu nan ko wanda za su kai dai guda su ne yan a ce ka shiga gidanka ka kulle ba ka huto ba amma tsawon shekara guda abinda ka mallaka bai kare ba to sai ka kai wani matakin kauta daga matsayin muskini to Allah ya ce su bisa faɗaitarwa bisa a cikin muskini fa wailun Allah ce kalmar azaba ta tabbata lil musallin ga masu sallah allazina hum ashe ba kowanne ba masu sallah akwai mai sallah kwartan kurciya akwai mai sallah mai ruku'i da kyau in za a yi maganar sallah ca za a yi musu kowa ya yi sallah to amma wacce ce sallah karɓaɓɓa wanda ya sallah da ruku'i da kyau da sujada da kyau da tayya da kyau sannan kuma ya san hukuncin ta ya san duka masayin wanda suke bata sallah da wanda suke gyarawa to kaga in mutum ya bi wato haka in ya sallah haka to kaga wannan ba a ce ba iya cikin zargi da ke cikin wani ayo amma idan ya zamanto kawai ka zamna zama da ka kamar yadda mafi yawa yanzu muke yi sai mutum ya zamana da ka a garinku akwai malami unguwarku akwai malami zai karantar da kai ka iya gane dukkan farillar sallah da sunnan sallah da mustaban sallah duk abin da ake bukata zai karantar da kai amma sai ka ga kai ba za ka iya zuwa amma kuma duk inda za a je a nemo abinci ka iya zuwa ko mini zan amma gidan malami a unguwarku ya ba nisa to in kana sallah irin wannan sallar ka akwai matsala ko shakka ba saboda tun da baka san da ba wannan tsinuwar za ta shafi mai sallah wanda bai san sallah ba fawailun Allah ta yi kalmar azaba ta tabbata lil musallin ga masu sallah allazina hum sunu waɗannan an salatihim ga sallar su sahuna suke rafkada allazina hum su ne waɗannan yura'una da suke riya suna yin abin da ayaba kaga ya sharri ce a cikin ayakuna duk abin da yi in dai dan duniya ta yi ba to wallahi gobe kyama akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce in ka zo ranar tashar kyama sai ya ce ka je wajen wanda ka yi don shi biya ka eh wa yamna unal ma'ul sannan kuma suna hana kayan aro shi ma kayan aro idan mutum ya tambaye ka in akwai ka bashi sannan kuma kai kuma da aka baka wajibi ne ka maida maida kayan aro wajibi ne amma kuma kai kana da abun mutum ya tambaya ka ki badawa to da kana cikin tsinuwar Allah to mu je sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر نعم فصل لربك وانهر نعم إن شانئك هو الأبتر